trabalhou com esse mapa. É simples mapa é método, empresa que é investi, mas 80% do arco dos mapas lentos, nesse evento em Manaus, é pouquíssimo desmatamento. mapa lento. Realmente é outro mundo comparado com o arco dos mapas Então, essa é, é o plano básico, que quem mora em Manaus, não, nunca andou no sul do Pará, etc., eu diria que nem sabe o que do, do né? o artesão vai todos os atores e processos que estão ali vão migrar para essa área e não só para Manaus, também seguindo os estados para Roraima e com os outros estados que estão planejados para ver esse grande bloco de floresta sem proteção que tem aqui no meio do estado do Amazonas. Então, esse é o grande poder que a gente desenvolve. <laughs> Agora, aqui em Manaus, toda a imprensa e todo investigate the grave, tem partes, tem que ter livre passagem de ônibus, não é o asfalto final dele. Mas o problema maior são essas estradas laterais que também são planejadas e que não faz parte do meio ambiente, não faz parte do, de toda a discussão. E esse vai preferir para aquela blindagem da área de E, no outro lado, sobre toda essa produz aquilo que o mundo está por lá e abre aquele grande palco de floresta com é? é esse aqui produz. Agora, lá do outro lado da em Fresnove, se tem centenas de acampamentos de citeiros como essa é, assim, no Mato Grosso, uma coisa que simplesmente não se vê aqui na área de Manaus. Né? Não temos assim, lutas entre coceiros, de fazendeiros, montes, etc., que nessa parte da Amazônia. Realmente é eh, extraordinário. E a razão disso é a falta de Agora vocês <laughs> tem que lembrar deixar assim no parâmetro ainda desse ano. Uma coisa que não temos nessa área de Manaus. Né? Parece que pode ser um milagre, Síria, do outro lado do mundo. Mas, <laughs> e, eh, ah, o que acontece nessas outras áreas. E tem outras coisas recentes acontecendo que se deve lembrar ah, o governo retirando parte de áreas protegidas por economia 3, primeira né, proposta para propagar 480 mil hectares, aí foi retirado um desses e para outro, mas isso não satisfez os materiais que queriam a área. Então, queimaram todas essas caminhonetes eh, eh, em, uh, no Congresso, não, no Congresso. Uma coisa que não, não acontece na Rádio de Manaus. Mas está aproximando na agora de Maitá. você tem também esse, aqui. no caso do 13 o, o Temer fez outro. Uh, o por valor alto para tirar só 360 mil hectares, né? quase a mesma coisa. E nesse caso aqui, foram garfeiros que ah, queimaram a sede de Barra e, e subiram em Maitá e legalizar tudo que os, tudo que os garimpeiros queriam. Quer dizer, uma coisa que ainda não chegou a Manaus, mas realmente Tá. Agora também tem outros processos, né? são grandes fazendas do sul do Lábrea, né? são é, é fascinantes né? também nessas áreas. Tudo do Lábrea legal. Né? Uma coisa que não, não temos aqui ainda. Ah, então, em Manaus, ah, nós temos a, a Distrito Agropecuário, 80 quilômetros da cidade. Se você essa área preços simbólicas para a empresa de 70 e em 84 subiu a, o dinheiro do papel tinha direito ainda isso, mas o dinheiro Então essas áreas foram abandonadas, porque a razão real era ganhar esses produzir uh, produtos para vender. Então você vê que essas fazendas, essas áreas uh, roxas são caminho. Então, essa área de vestibular, ele tira ele capoeira que vem das caixas do Paraná. Essa é uma coisa absolutamente inédita na Amazônia. Se essa área fosse no sul do Pará, seria invadida dentro do nacional. Não é nada, é impossível. Então, está lá mais de 30 anos e não acontece nada. Não, não tem nenhuma invasão, fica lá. Então, <laughs> essa é Ah, provavelmente ia acabar. Chega alguns anos escândalo, se inteiras e, e acabou. O governo não tem o menor ah, pulso para esses espíritos. E não é só a área das fazendas, também para essa área de floresta que volta ah, dessa possibilidade. E não estão é no Amazonas, se, se virem para o Rana, né, tem todas essas estradas que abrem acesso né a floresta. Bom, uh, então, você vê que Amazonas tem mais o dobro da renda per capita de Rondônia, quatro vezes a renda per capita de Maranhão. Esse não é por causa do interior, tem pouco igual ao resto da, da Amazônia. E Manaus, que, que, então por que, que nós temos a linha de riqueza aqui em Manaus? Essa é porque a televisão franca que não tem esse nome, porque se abre a, a ser livre o trânsito com o resto do Brasil aqui, ia chegar gente até e estabelece outro equilíbrio. A, agora também, em 2008, tinha Estratégia Nacional de Defesa da Amazônia, uma superioridade militar, que não tem uma palavra sobre o fez o nome como prioridade militar. Agora, agora o que está acontecendo hoje é o transporte dos produtos da Zona Franca para São Paulo, assim, em barcaças com, ah, com carretas. Ah, e daí com de rodovia de ah, Belém para São Paulo. O custo é parte da rodovia. O problema é que a capacidade do porto de Manaus não o suficiente para classificar assim containers de navios oceânicos, o chamado cabotagem. Então, essas vão para outros países, não vai para São Paulo, principalmente. O Léo Lima diz que representantes do são indicaram que, no momento, a rodovia teria baixa importância para o industrial. Ah, não, é verdade, porque é mais barato mesmo esse sistema atual, que é muito eficiente e mais barato que levar essa carga para o caminhão pelo 319, mesmo se fosse lá tudo de graça, né? porque ah, os navios levam equivalente muitas centenas de caminhões uma vez, com dúzia de tripulantes, se não tem roubo de carga, se não tem pneus, hospedagens, e, ah, todos os motoristas, combustíveis, aquele muito mais barato. Ah, então, ah, essa tese de doutorado da USP tem é muito mais dados sobre a parte econômica, né? isso não mais diminuir ainda. Né? Recomendo, pode pegar e no site, inclusive, nesse esse texto. E, ah, e acaba optando, reduz os custos de transporte de ligação na São Paulo em 37% quando comparados atuais meios vias de transporte, que são aquelas balsas. E via 3 e 9, os custos aumentam desse 9%. Esse é o contraste entre os dois é muito grande. Mas mesmo com o, o sistema atual, ele não é barato, tem custo novo. Agora, já que não tem um argumento econômico, que as outras obras têm, Eles estão procurando sempre maneiras de justificar a obra. Então, um dos argumentos é que tem o direito, e, ir. agora realmente mas não tem direito de viver no grave, Tem certa experiência na China, não tem esse direito. realmente Ricardo, não é o caso do Brasil. Não é verdade que todo mundo tem direito de ter uma estrada na sua porta, custa é um bilhão de dólares. Isso é simplesmente não é o caso. E, obviamente, todos os políticos querem isso desde pago pelo governo federal, pelo contribuintes espalhados pelo país. Se, se a população de Manaus você pagar não resolve, ninguém mas tiver, não fez Agora, was more or less along with the strata, two interior stratas. They were mas não se justifica a obra. Não admito de Rima era 155 famílias a dimensão. Agora tem mais, mas não é, não é uma grande população. Claro que pode mulher que ganha uma estrada na sua porta, mas não é a prioridade em termos de melhorar a vida legal, Muito argumento que eles precisam de transporte ao hospital, escola, tudo e tal. Mas ah, tem muitos vilas espalhados pelo interior do estado que não tem estrada ah, e não vão ter estrada Então, em termos de uso de dinheiro para entender essa pequena população, não faz sentido. Agora, listen to that film in Maitará, uh, and read Arab Peace, seria estrada parque, e esse é o argumento atual, que esse seria o ah, uh, grande recurso uh, ah, com turismo uh, ecológico, pessoas vindo para cá para ver a floresta no preço Mas realmente não é uma boa maneira de ver a floresta, né, passar os dias voltar ao bar. Floresta não está no seu lar. Você pode ir aqui no, no Jardim Botânico, Ícola, subir o Tortura, Buda, etc. Então, é muito melhor a floresta amazônica e, e ficar para Porto Velho, vendo a capoeira, etc. do lado da, rodovia. Ah, então, esse não é um problema. Mas, todos esses parlamentares não há impacto. Né? E realmente a razão de ser da estrada né, foi feita para ganhar votos de Manaus, né? não, é, não são esses outros argumentos. Agora nós temos mais de uma dúzia de trabalhos sobre diferentes aspectos do 39 podem pegar no site dele uma simulação do desmatamento, etc. student. É esse vale a pena para uma coisa que não tem quarto de estudos, é né, que supostamente tem. Né. Esse é, é fundamental né, em termos de manter os serviços ambientais, de evitar desigualdade, tipo de separar, tipo de toda essa coisa também, de manter a biodiversidade. Então, esses, esses são isso que os processos saem fora do governo those sorts of things, things does not company will, does it, does it fato, se Deus, então, aquilo se controla, se pode fazer, se cada um quiser, não é gato, não é é, é muito mais nossa mensagem. Obrigado. Quem seria o interessado quem seria os interessados? Pela construção, os principais interessados. Quem seriam os principais interessados? Nós sabemos, nós gostaríamos. Bom, é, uma coisa política, não? Porque para ganhar eleições em Manaus, todos, mesmo os mais <laughs> verdes e disponíveis, todos apoiam a construção do não porque ele perdeu a eleição se fosse falar contra. Parece todos é uma expressão muito forte. Bom, eu, eu, já, eu participei, por exemplo, dos agentes na Assembleia Legislativa, então estavam a favor, inclusive, né? É, parlamentar é uma expressão muito forte. É, bom, você, você conhece ah, algum nome ah, que é fantástico? Né? Ah, não, ele, ele fala casos. Uma coisa universal, qualquer um ia perder se fosse lá com algum problema que vai alimentando cada vez mais. Uh, se, se desenvolver isso, mas tem que apoiar para uh, é, é, sobreviver na né? política. onde nunca se sabe quantas toneladas de asfalto se colocou ou não se colocou. Então, eles são os maiores interessados. O segundo maior interessado são os critérios de terra, que querem a apropriação da terra. Então, acho que a gente também tem que ter essa balança. Essa foi Souza, SEMA Amazonas. Professor, o senhor teve uma interrupção com o Parque dos Estados Unidos e a Floresta Parque, né, a Segunda parte que o futuro realmente é A minha pergunta vai direto ao senhor. O senhor é contra ou a favor dessa, vamos imaginar, dessa imagem que o senhor projetou sendo essa estrada par um dia, aquilo que hoje é a oração. Não, é, essa estava sendo usada para justificar a obra, né, para, permitir que seja justificada, certo? E, a obra tem enormes consequências. Né? A implicação ele é tem grande bloco em floresta ah, no oeste do estado do Amazonas, basicamente está dando acesso à metade que sobra da floresta amazônica aos processos do mar de desmatamento. Então, essa é uma coisa com enormes consequências, né, que vão, vai durar décadas, não é uma coisa muito alta, assim que tem um impacto e acabou. Então, é uma coisa fundamental que está sendo mudada, e está sendo mudada com essa como justificativa programa ESG, programa MBA. O se daqui a 50 anos, você tem assim, <laughs> outra, outra assim, sistema de governança e tudo mais, é, é, é começa a pensar em coisa tipo Yeltsin, né, é outro, outro assunto, mas o que está tá, tá em jogo agora é a abertura de <laughs> um enorme arte de floresta acesso de também né, nessa sustentável. Eu queria saber se existe um estudo ou se a gente tem um número real de qual é o custo para a gente mitigar as externalidades externas que essa BR pode estar trazendo para essa região. É importante entender que, que não, vai, não vai ser mitigado. Você pode criar áreas protegidas, mas eh, quando entra eh, assim, o processo de invasão, etc. Está sendo facilitado. Lembra de que tendo lei de vilagem que foi <laughs> passada e sancionada no passado, que permite legalizar até 1.500 hectares para cada CDF. Teve uma família <laughs> fazendo enorme com, com isso. Isso está assim, favorecendo ah, a, a grilagem. Isso também tem esse mesmo lei e acaba expulsando os pequenos agricultores dos assentamentos. Temos 3 mil assentamentos na Amazônia. e ah, as pessoas, ah, quando recebem a terra, eles têm que pagar o governo, preço baixo, mas vai é, é ser dado ao longo de muitos anos, etc. Mas eles têm que pagar. Agora, com esse lei, não, eles têm que pagar tudo de uma vez. Então, <laughs> isso uh, leva as pessoas que estão sentadas, pequenos agricultores, a vender para os grandes. Então vai ter outra onda de critérios, etc. E Então, tudo está favorecendo mais que os máquinas. E você tem todas aquelas histórias planejadas. Né? Claro então, que vai ter política, vai ter prefeitura, <laughs> vai ter sede municípios, etc., para fazer ah, as outras rodovias. Então, essa ah, uma coisa grave. Inclusive, aqueles vão ter, ah, são os certos estaduais, né, e na Cruz de Fronteira está, vão ter ah, o governo estadual licenciado, que é muito mais sensível a às políticas, às prefeituras. Então, você tem um, um cenário de, bom para mais dos natalícios todo então, o discurso, como que foi feito no Bono, agora, há três semanas atrás, né, no cobre do Clima, ele está tudo sob controle, que eles matam dentro de 3 milhões de 2004, etc., por causa da governança. Realmente, 70% da queda até 2007 era explicada por preço de soja, preço de carne, etc., não e de 2012 para cá, é aumentando, mesmo com os pequenos subidas de ciclos que acontecendo. Tá? E é evidente, por exemplo, naquela parte mais perto da realidade, já tem ah, bastante. E lá o fluxo de madeira é evidente, tem muito mais caminhões, boas aí, nos caras, a gente foi lá em setembro, e é óbvio o aumento. É, ah, então, esse vento, esses, esses caras hidrógenos, é uma coisa que é recorrente em outros lugares, que a exploração madeireira acaba pagando o próprio desmatamento. Paga fazer a estrada indógena e depois muito certo, certo para desmatar. Então é um problema. Ah, e também é uma coisa muito difícil de, de controlar. Ah, então, é, é um dos problemas, simplesmente ah, tem que ter mais explicação na realidade, contornar isso. Ah, agora, a questão de, das áreas protegidas, ah, desde 2008, ah, realmente no estado do Amazonas, praticamente parou a criação de novas áreas protegidas. Né, até lá tinha um rápido aumento, depois simplesmente parou do tempo. Então, tá, é esse grave, porque uh, se vai criar mais áreas protegidas, tem que ser agora. Porque depois que invadido as áreas, então é muito mais difícil de fazer. Politicamente, se torna inviável. Então, uh, eu acho importante que o esforço seja de criar novas áreas, uh, mas o que eu vejo é mais esforço de tentar as áreas que já existem, né? mas o não é mas o urgente mesmo é ele de fazer novas áreas e, e as coisas que vêm sendo feitas de ter a, a Bolsa Floresta, etc., de ter pessoas vivendo dentro de áreas protegidas que vivem melhor, áreas protegidas. Bom, é, o Interclube fez um Cruz Madeira, ele é o efluve mais estreito de todos os efluvios na Amazônia. Ah, e também tem muitas ah, espécies endêmicas que são correlatas ah, agora já tem áreas protegidas, em grande parte ah, criadas, né? bem melhor que outros lugares. tem Tim Barnes here to uh, discuss castanha, sementes a gente é também ah, nas correrias. Então, por exemplo, os residentes que têm ali na então, são, são coisas importantes para apoiar a municipalidade. Inclusive, tem um estudo the side. Also regarding the cost planning, uh, the government should be